Ostao sam sam bez tebe ja, ranjena mi duša suzana. Ne, ne, ne idi, bolujem. Ako moraš, ostavi me, sve u meni zaboravi. Samo nemoj, ja te volim, ne ljubi me bez ljubavi, ne ljubi me bez ljubavi. Sam sam dok se ljubi drugi neko ti si, sad za mene samo san, znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Sam sam dok te ljubi drugi neko ti si, sad za mene samo san. znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Neću da ti priznam, ti mi srce rani, iz bašte me tvoje zovu šadrvani. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al me biti neće. Ako smeta tvome ocu, Ako kaže kako grešiš, ti mu reci dušo moja, ciganin je, al najlepši. Zašto plače tvoja majka, ko da ne zna ljubav šta je? Ja bih zlatom sve da kupim, al se sreća ne prodaje. Imam sunce u očima, mesećinu u postelji. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino, ispijam zbog nje. Όμως έπεσε κάποιους